احنا اول ما جينا كان معنا يعني شويه مصاري بعدين لما خلصوا المصاري وحسينا بقيمه اجره البيت ساعتها يعني قابلتنا مشاكل ام رفعت عندي بنت وصبي نحن يعني ثلاث عيلات بالبيت هون عايشين 14 شخص بالبيت اسمي دين آه عندي خمس بنات كلهم بالاسكندريه جوزي انقتل بالشام بقلب محله كان آه، كان جوزي متوفي انا جديد وكان معي يعني شوية هيك فلوس من أول وكان في يعني كم قطعة ذهب بعناها دبرنا أمورنا وهلا لقينا حالنا إنه ما مشيت أمورنا صرنا هلا بدنا عم نفتح هذا المشروع مأكولات ست الشام فكرة المشروع هي كنا قاعدين نحن الخمسة ماشيين أم بشر وأنا أم محمد وأم عماد وأم رفعت وأم لين كنا ماشيين بالطريق لقينا هيك شويه سوريين مجمعين على يعني على باب جامع بدهم ياخذوا اللي فيه نصيب عم يومتها حكينا انه لازم عوض ما هالعالم هيك انه يعملوا لنا شيء مشروع قالت شو رايكم نعمل مشروع؟ قلنا لا ايه نحن ما عندنا مانع احسن ما نعتاز حدا ورجعنا ما عم يلاقوا شغل لانه كل واحد انا مثلا ام عماد ما معها جوزها وام لين جوزها متوفي وام رفعت جوزها معه القلب عامل عمليه القلب مفتوح نطبخ بالبيت والطبخ سوري ونوزعه هون على المحلات على المطاعم على البيوت على يعني يلي بيطلب اكثر شيء طلب الكبه والتبوله والفراريش انا و... وام رفعت وام محمد من عيله واحده سلايف يعني إيه، بس آه، في رفقاتنا ام عماد وام بشر تقابلنا يعني بالصدفه بتعرفي السوريات دائما انه يعني سوريا وهي صارت صداقه بيناتنا بعدين اقترحنا بيناتنا فكره المشروع ناويين نعلم البنات المصريه الاكل السوري انا ومجموعه من صحابي جينا شجعنا بعض يعني على الموضوع لان الموضوع ظريف واحنا بنحب الاكل السوري وكده فبس جينا وهم ما شاء الله عليهم شاطرين ما شاء الله عليهم يعني ممتازين وناس يعني يكفي ان احنا تعرفنا بيهم تبادل ثقافات كده يعني هي اصلا التجمع في حد ذاته بصرف النظر عن الكورس طبعا والمميزات اللي فيه الا انه التجمع نفسه تحفه يعني رائع هلا هو هو اول شيء العائد من المشروع للعائلات السوريه اللي بع... اللي اللي, اللي احنا شفناهم بالطريق بحاجه يمدوا ايدهم بالجامع يروحوا على الجامع وياخذوا كيس رز ولا كيس سكر ولا علبه سمنه هي اول هدف له وثاني هدف نحن نحسن معيشتنا كمان